витископ. Я думаю, что, возможно, Фернандо Алонсо договорился или у него есть какое-то определенное условие, которое он поставил команде Макларен или, или непосредственно Хонде, э, по поводу того, что дайте мне посмотреть, как закончится борьба в Мерседесе. Ну вот мало ли, он рассчитывает еще, он еще рассчитывает все-таки на шанс попасть в Мерседес. И я думаю, что на самом деле все детали контракта уже давным-давно э, оговорены, и э, то есть готовые напечатанные контракты уже есть, осталось под ними просто поставить подписи. И Алонс этого ждет. Вот. Э, хотя, ну, все мы помним э, прекрасно фразу, что Фернандо Алонс сказал, что в следующем году я точно не поеду на моторах Мерседес. Ну, він, Вот. якщо говорить про ем, боротьбу Мерседес, думає про 16 рік в будь-якому разі. Да, возможно. Вот. Э, Но м, в любом случае, если... А все-таки я, п- я понимаю, что ну, э, вероятность м, самая-самая минимальная по поводу того, что в следующем году Фернандо Алонсо может оказаться где-либо, кроме Макларена. Э, Я думаю, что они немножко перемудрили с этим затягиванием э, объявления состава. Вот, по одной простой причине, потому что это уже ну, банально всем надоело. Э, ходят догадки, понятное дело, все мы знаем, как работает э, большая масса журналистов Формулы-1. Э, им только дайте повода поговорить, и в принципе они их кормят. Они их кормят, но это ни, ни к чему не приводит. Об этом было интересно говорить первую неделю, вторую неделю, но сейчас это уже банально всем надоело. Я на самом деле не знаю, чего они ждут. Э, возможно, они стараются как-то сыграть красиво, потому что там еще много сопутствующих факторов об отношениях Фернандо Алонсо с командой Феррари, о том, как Марко Матиачи э, начал не, ну, не, не то, что неуважительно, но очень непривычно относиться по отношению к Фернандо Алонсо. Да, он начал э, восхвалять э, Кими Райканина больше, а Фернандо Алонсо якобы забыли в команде. В общем, не знаю, все это выглядит довольно странно, и мне очень хотелось бы верить, что все-таки Фернандо Алонсо знает, что он делает, и м, в- вот, этим вот, вот этой вот задержкой он все-таки старается выторговать для себя максимально удобные условия э, на следующий год. Враховуючи, що Алонсо е, любить і кажуть, дуже непогано грає в покер, я думаю, що для нього це серйозна партія. От, е, він чекає карту на рівері. Е, Рівером має, на мою думку, стати тести в Абу-Дабі, на яких буде е, перехідна версія Макларну з мотором Honda. На них вже можна буде зрозуміти, принаймні в якому напрямку, в напрямку Рено на початку цього року чи в напрямку Мерседес рухається Honda. І якщо буде перспектива, що з мотором усе окей, е, Алонсо одразу підписує контракт. І тоді весь пасіянс складається. Тоді у нас е, стає зрозуміло, що з Батоном, що з Магнусоном, що з Фетелем, тому що він чекає на рішення Алонсо. І плюс кажуть, що і Роман Гражан чекає, тому що якщо Алонсо ні, то він один із варіантів для команди Макларен. З боку Алонсо я теж погоджуюсь, що він е, може чекати на розв'язку, тому що тут може бути конфліктна ситуація в фінальній гонці, яка вплине на перемовини Льюіса із Мерседес про подовження контракту. Якщо Льюіс каже Ні, окей, хлопці, я останній рік їду з вами в 15-му, тоді Алонсо спробує підписати на 16. Прямо зараз підписати. І, можливо, навіть взяти паузу, як колись робив це просто. Чому ні? Теж варіант. І тоді можна отримати гарантовано хороший блів. Тим більше позиція Mercedes у контексті розморозки мотору дуже проста. Ми нічого не хочемо робити. Вони можуть дозволити для того, щоб уникнути потім повної розморозки на 16 рік. Дозволять е, трішки більше доопрацьовувати, але це навряд чи допоможе, тому що у Mercedes є запас. Запас в секунду, який неможливо відіграти просто так. Тому Алонсо Е, підсумовуючи, буде з командою Макларен. Е, я думаю, що Honda. Ну, останні знову ж таки чутки, які нічим не підкріплені, але говорять, що Honda знайшла 700 кінських сил, е, виключно з без турбіни, з атмос... точніше із турбіною з мотору, але без ІРС. Невідомо скільки там енергії вони можуть запасати, але якщо там є 700, то у Алонсо буде перспектива наступного року. Отже, контракт має бути, але тільки після того у нас почнеться Е, Гражан з Лотус, Фетель з Феррарі, Батон. Ну, мабуть, в чемпіонат світу на витривалість, тому що це єдина опція для нього, і в принципі там є ще місця. Вітіскоп спортивне відео.